Mheshimiwa Spika, nikihamia katika hoja ya pili ambayo ni mahususi ni jambo lile la kiwanda cha Twiga. Mheshimiwa Spika, jambo hili ni jambo nyeti sana. Moja, sisi kama serikali tuna interest kubwa sana kwenye jambo hili, kwa sababu kati ya wale wawekezaji kwenye kiwanda hiki ambacho tunakiongelea asilimia takriban 68 ni hawa ndugu zetu wa AFRISAM lakini asilimia zinazosalia mnajua kwamba upo mkono wa serikali kupitia mifuko yetu ya hifadhi ya jamii, ambalo ni jambo nyeti sana kwetu sisi kama serikali. Kwa maana hiyo, niwahakikishie wabunge, serikali inapeleka macho yake yote mawili kuhakikisha kwamba jambo hili halifi bali linaendelea, na hiyo ndio ambayo imekuwa konsani ya wabunge kwamba labda kiwanda hiki kinaweza ikafanyika janja janja kwamba kikanunuliwa afu ikafungwa. Hakiwezi kufungwa kwa sababu kimebeba maslahi ya nchi, kimebeba maslahi ya serikali na kimebeba maslahi ya Watanzania, hakiwezi kikafungwa mbali na, mbali na habari ya ajira, lakini ile tu yenyewe kwamba kwenye umiliki tuna taasisi zetu ambazo zina mkono mle, hatuwezi tukaruhusu kikafa, na hatuwezi tukaruhusu wale watakaofanya merging wakakipeleka kwenye kufa. Hilo halitatokea. Lakini la pili, tukiacha tuki, tuki, tuki utaratibu ukaendelea hivi ilivyo sasa mwisho wa siku serikali itaenda kubeba mzigo ule wote, kwa sababu nimewatajia aina ya wamiliki walioko mle. Kiwanda hiki kikifa, maana yake wale watu hawawezi wakapata hiyo hasara. Hii hasara itahamishiwa serikalini. Kwa maana hiyo, kwa maana hiyo, kwa hali walionayo ya sasa hivi, kwa, kwa takribani cash flow zao ziko negative zaidi ya bilioni kumi na moja hivi tunavyoongea, hawawezi waka, hawawezi wakastahimili kuendelea wao wenyewe tena. Ukienda kwenye upande wa madeni, wana deni kubwa ambalo linazidi bilioni mia mbili na tatu. Mnaweza mkaona kwamba hata waku, hata wakuwafufua tu wanatakiwa awe na maso kweli kweli. Wana mia mbili na tatu deni na wana overdraft ya zaidi ya bilioni kumi na tisa. Wanapumulia mashine hao walipo hapo, wanahitaji wa kuwainua mwenyewe awe very strong. Sasa taratibu hizo, Mheshimiwa Spika, zimeshafanyika, zimeenda hatua nyingi. Mheshimiwa eh, naibu waziri ameshaelezea vizuri masuala ya kisheria. Mimi naomba waheshimiwa wabunge muiamini kamati yenu, serikali tutaenda kuelezea kwa kina, na niwaombe tusije tukalipazia sauti sana hili jambo, kwa sababu ukiondoa uwekezaji huu peke yake, masuala ya kiuwekezaji ni very sensitive. Hizi back and forth tunaweza tukashughulika na mwekezaji mmoja lakini tukakimbiza wengine hamsini kwa sababu tu ya back and forth ambazo tunazifanya. Ni vizuri tukaenda kwenye hatua kama nchi tukaendelea kupunguza yale ambayo kwenye rating tunakuwa rated chini kwa kuchelewesha uwekezaji na, na, na, na, na kuwa na milolongo mingi ambayo ina, ina mikono mingi kwenye taratibu ambazo zinahitaji jambo liishe, alafu tuweze kuendelea na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema na nimeshaona kengele ya pili imeshagongwa, niwaombe waheshimiwa wabunge waiamini serikali, lakini pia waiamini wizara, lakini pia waiamini kamati tutaenda kutoa maelezo ya kina kamati ya bajeti na tutatoa maelezo ya kina kwenye kamati ya viwanda na biashara kwa niaba ya bunge zima ili tuweze kuelewana. Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja na naomba kuwasilisha.